डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में समझेंगे आज हम डिक्शनरी डेटा टाइप पाइथन में किस तरीके से यूज किया जाता है ठीक है तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप तो यहाँ पर पाइचाम एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है आप चाहे तो अपनी ट्रेडिशनल आईडी भी, भी यूज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं डिक्शनरी से ठीक है तो यहाँ पर मैं एक डिक्शनरी बना लेता हूँ और वो डिक्शनरी बनाऊंगा मैं माई स्टूडेंट के नाम से तो ये मैंने माई स्टूडेंट के नाम से एक डिक्शनरी बना ली ठीक है और इज इक्वल टू अब डिक्शनरी की खासियत होती है कि वो करली ब्रेसेस में लिखा जाता है जो भी चीजें अंदर लिखी जाती है वो करली ब्रेसेस में रहेंगी और इसमें की और वैल्यू दोनों होती है तो देखिए ये लिख दिया हमने की नेम नाम से ठीक है और नेम नाम से हमने की तो लिख दिया है अब इसकी वैल्यू हमें देनी होगी तो वैल्यू क्या देंगे हम तो यहां पर नेम लिखने के बाद यहां पे एक कॉलन लगा देता हूं ताकि ये पता चलता रहे कि आगे हम जो की दिया है हमने उसकी वैल्यू हम आगे देने वाले हैं तो यहाँ पे राम जो हमने दिया इसमें राम जो है ये आपकी इस तरीके से हो जाएगा और की और वैल्यू दो चीजें आ गई ना ये नेम की है और राम इसकी वैल्यू है फिर यहाँ पे क्लास नाम से बनाता हूँ क्लास तो ये किस क्लास के हैं तो ये भी पता चलेगा पता करने के लिए कि ये यहाँ से अलग हो रहा है यहाँ पे मैं कॉलन लगा देता हूँ और यहाँ पे ट्वेल्व लिख देते हैं यानी ट्वेल्व लिखा तो इसका मतलब क्या है ये क्लास ट्वेल्थ के हैं ठीक है और अब क्या करूंगा यहां पर टी एच लगा देता हूं ट्वेल्थ हो जाएगा ये पूरा पूरा ठीक है ना और इसको भी क्या करूंगा इस तरीके से डबल टेड कॉमा के अंदर कर देंगे तो यहाँ पे जा करके और डबल कॉमा लगाना है हमको तो ये डबल कॉमा लगा दिया और यहाँ से इसको क्लोज भी कर देना है ये ध्यान रखिएगा ओपन करिएगा तो क्लोज जरूर कीजिएगा ठीक है ना अब यहाँ कॉमा लगा दीजिए ठीक है कॉमा लगा दिया अब यहाँ पे सेक्शन की बात करेंगे तो फिर डबल कॉमा ओपन करेंगे अब सेक्शन की बात करेंगे तो लिखा S E C T I O N section तो ये हो गया सेक्शन अब यहां पर कॉलन लगा देंगे कॉलन लगाने के बाद करना क्या है जैसे ही कॉलन लगाते हैं तो कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे सेक्शन का नाम दे देना है तो ये है बी सेक्शन वाले तो ये बी दे दिया हमने इस तरीके से आपको कर देना है बस काम हो जाएगा बहुत आसान तो ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है ठीक है अब इसको प्रिंट करवाएंगे तो जनरली सिंपल तरीके से यहाँ लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पर मैंने जो नाम दिया था उसी नाम के हिसाब से इसको प्रिंट करवा लेंगे तो यहाँ लिखेंगे माई स्टूडेंट माई स्टूडेंट इस तरीके से लिख दिया माई स्टूडेंट अब ये माई स्टूडेंट नाम की लिस्ट को पूरा प्रिंट करेगा तो कैसे प्रिंट करेगा तो चलिए ये देखते हैं यहां से मैं क्लिक करता हूं रन पर ठीक है तो ये रन पे जैसे ही क्लिक किया तो नीचे देख सकते हैं नेम राम क्लास ट्वेल्थ और सेक्शन भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको ठीक है इसी तरीके से ये डिक्शनरी में चीजें स्टोर होती हैं क्लियर है ठीक है ना तो ये डिक्शनरी बन गई इस तरीके से समझिए अब मान लीजिए कि इस डिक्शनरी के एलिमेंट्स को जो भी इसमें ऐड किए गई हैं चीजें उसमें हम एक क्लियर फंक्शन का यूज करेंगे क्लियर अब क्लियर नाम से ही स्पष्ट है कि ये सारा क्लीन कर देगा सब हटा देगा तो यहां पर माई स्टूडेंट के नाम से जो लिस्ट बनी थी उसका नाम मैंने दे दिया है और डॉट क्लियर लगाएंगे डॉट क्लियर इस तरीके से लगा दिया डॉट क्लियर और देन तो यहां पर ये पूरा ही रिकॉर्ड क्लियर कर देगा जो भी अभी प्रिंट हुआ नीचे आप देख सकते हैं जैसे ही हम यहां पर इसको प्रिंट करेंगे मतलब रन करवाएंगे तब तो देखेंगे कि यहां पर खाली ब्रेसेस बच गया बाकी कुछ भी नहीं बचा यानी कि ये क्लियर फंक्शन इसी तरीके से काम करता है ये क्लियर करने का काम करता है क्लियर ठीक है तो ये हो गई डिक्शनरी और इस तरीके से हो जाएगा इसका क्लियरेंस ठीक है तो आई होप की बात समझ में आई होगी